Para mim, o comum ele é, acima de tudo, uma forma de estar no mundo. A prática e a reflexão sobre o comum me trazem à minha vida uma sensação de interdependência e uma sensação constante de aprendizagem e desaprendizagem. O que, que é, é fazer e para que se fazer as coisas e da onde vem as construções e para onde elas levam. Então, assim, muito do que a gente faz, é, essencialmente, é estar com as pessoas é, e construir coisas em conjunto, na, né, numa ética de convivialidade e convivência e de aprendizagem mesmo. O laboratório para nós é um grande lugar de unir os diferentes e, e, encontrar o comum nas diferenças. E quando eu digo diferente, é assim, diferentes saberes, diferentes repertórios, diferentes origens é, raciais diferentes origens de classe. E a mistura desse lugar é uma mistura muito bonita e que para mim é o brilho nos olhos. Então, se eu fosse responder hoje assim, o que, que é o comum né, nessa construção que eu faço, é aquele momento em que você entende o porquê de estar viva, de acordar no dia seguinte e para que, que serve é, acordar, produzir, plantar. Não é um lugar onde você chega, mas é um lugar onde você também constrói. E eu acho que essa é a grande beleza para mim desse processo inteiro. Você não é refém mas você também é co-construtor desse processo. Então, acho que o comum, hoje, para mim, ele é, é, um, digamos assim, um, um, campo de reflexão intelectual, de pensamento, é, é um campo profissional, porque acho que é o grande vetor que baliza é, o Instituto, que, que norteia e que, e que, nos move, mas é também um modo de viver, não só praticar outras formas de viver, como projetar outras formas de viver e imaginar outras formas de viver.